Antigamente, quando eu era mais novo, meus 14, 15 anos, o que mais motivava era a viagem. Os campeonatos eram lugares muito legais. E a ideia, é pra, pra motivar a gente, ela falava, olha, esse campeonato é ótimo, tem, esse lugar tem várias praias, é lindo, não sei o quê, a viagem é assim. Isso era o que mais me motivava. Hoje em dia, não é. Hoje em dia, o que mais me motiva mesmo é conquistar meu objetivo. Vamos supor, eu vou ao Grand Prix, eu quero chegar numa final. Eu vou, chego na final, pô, me sinto realizado. Aí agora meu objetivo é conseguir uma medalha. Conseguir, conseguir chegar no segundo, terceiro, às vezes primeiro lugar. Eu sinto que o trabalho que eu fiz durante esse tempo todo, tudo que eu abdiquei, vale a pena. Então é isso que mais me motiva, a felicidade pessoal. Já tá me sendo fotógrafo profissional. Vai ser atropelado! <laughs> bem pequeno, né? O do Brasil é muito maior. O negócio desse tamanho. Tá uma gracinha. Miller, Miller. Miller, sequi, Tá Sabor. Aham. É uma maçã com pimenta. É. Hum. Essa aqui é maçã com pimenta. <laughs> Típico disso. Olha. gente coma. Os judeus são muito feios, do nada. 5 e 80 euros. Uma cara do que é o copo. Mi é quello que não vuoi? Este não, este é, No. Queste tre, sì. Sì. Ok. Este no. Lascialo não che non mettiamo via noi dopo. Che então. sport fate? Tuffe. Ah, Sim. bem vindo em Roma! <laughs> Welcome to Rome. We stopped to Colosseum. Você cortou meu pé, você tá tirando foto da canela e do céu. Pra cortar a pessoa, cortar o chão. Que chão? Tinha alguém deitado aqui? A gente tá em Roma, cara, no Coliseu. Cidade histórica, linda. Velha, mas linda, viu? Como velho pode ser bonito. irado, muito, muito bonito. If you go to Fonte and you put a coin, you'll come back to the city. Passado, quando eu estive aqui, eu estava iniciando minha carreira de técnica de batido, que nem a gente está fazendo. E aí aqui eu, meu desejo era se tornar uma técnica olímpica. Então, vou voltar para tocar minha moedinha agora que eu posso entender. Faz o pedido, aí vou falar um, dois, três, e a gente pinta de olhos. Tá? Ela faz tá pedido, a gente faz assim, bate moeda com ela, e aí vai nas olhos. Tá.